大家好，今天我们来分享第三十八个技巧的第二个技巧：用手指头塞住耳朵，听重音的声音。我们可以只是用手指头，或者任何可以强度盖住耳朵的东西，来创造出声音，然后我们就可以听到某种声音。那个声音是什么？为什么当耳朵被盖住？ 或是被塞塞住的时候，我们就可以听到它。有一次，在美国，有一辆火车在夜里大约两点钟的时候经过一个地方，有一条新的路线被启用，所以火车停在旧有的路线上。但是有一个非常奇怪的现象发生了：住在火车停止的地方附近的居民向警方抱怨。 在夜里两点钟，他们听到了很奇怪的声音。关于这件事有很多报道，所以他必须去被调查，到底怎么一回事。在两点钟的时候，他们听到了奇怪的声音。当火车在经过的时候，他们从来没有听到。那些人已经习惯于火车的声音，现在火车突然停止，他们在睡觉当中等着要听它。 他们已经变得习惯于他，他们已经被制约了，他们在等待，但是那个声音并没有出现，那个不在，被听到，而那个不在是新的东西，他们对他感到不安，他们睡不着，所以他首度被了解到，如果我们经常都在听某种声音，突然间它停止了，我们将会听到他的不在。 所以不要认为我们不会听到他，我们会听到那个不在他负向的那个部分会被听到。如果我看着你，如果我闭起我的眼睛，我会看到你的负相。如果你看着窗户，然后闭起眼睛，你将会看到窗户的负相。那个负相可能会有很有力量。 如果我们突然看着墙壁，那个负向将会被投射在墙壁上，我们将会看到那个负向，就好像照片有负向的底片，也有负向的声音。不仅眼睛能够看到那个负向的，耳朵也能够听到那个负向的。所以，当我们盖住我们的耳朵，我们会听到声音的负向世界，所有的声音都停止了。 突然间，有一个新的声音会被听到。这个声音是声音的不在，一个空隙进入了，我们失去了某种东西，然后我们听到了这个不在。负向的声音被视为重音的声音，因为它并非真的是一个声音，而是它的不在，或者它是一个自然的声音，因为。 它并不是由任何东西所创造出来的。所有的声音都是被创造出来的。当我们盖住我们的耳朵，所听到的声音并不是被创造出来的声音。如果整个世界都变得完全宁静，那么我们也可以听到那个宁静。据说巴斯卡曾经说过：“当我想到无限的宇宙，那个无限的宇宙的宁静。” 使我觉得非常害怕。宁静使他害怕，因为声音只是在地球上有声音需要大气。当我们去到地球之外的大气，在那里是没有声音的，只有绝对的宁静。在地球上也能够创造出那个宁静。如果我们完全盖住我们的两个耳朵，那么。 虽然我们是在地球上，但是我们已经移开了，我们脱离了声音。如果我们在森林里面迷路了，然后我们听到一某一句话，我们也许不知道它的来源，但是我们会变得比较不害怕。有人在那里，我们并不是单独的，在无声当中，我们是单独的，在一个群众当中。 如果我们将我们的两个耳朵完全盖住，然后向内走，那么我们是单独的，群众已经消失了，因为我们是透过声音才知道有别人在那里。用手指头塞住耳朵，听重音的声音，这个声音的不在是一个非常细微的经验，它会给我们什么？当没有声音的时候，我们会回到我们自己。 有了声音，我们就移开了；有了声音，我们就移向别人，试着来了解这一点。有了声音，我们就跟别人关联，我们在跟别人沟通。如果声音是移到别人的工具，那么无声变成移到自己的工具。我们用声音跟别人沟通，而当没有声音的时候，我们都掉进了自己的深渊。 我们就掉进了自己，那就是为什么有很多技巧使用无声来进入内在，变成完全又聋又哑，即使只是几个片刻，那么除了我们自己之外，我们无法去到任何地方。突然间，我们将会发觉我们站在内在，不可能动。那就是为什么人们对 宁静做了那么多的练习，在它里面，所有移向别人的桥梁都被打断了。今天我们就分享到此。